очередная задача для разбора палатки с Гран-при была оценена довольно дорого, более 100 баллов, хотя, на мой взгляд, она несложная, решается полностью логично без перебора. Начинать решение данной задачи следует с маленьких областей. Например, вот эта область невелика. В центре не может быть звезд, иначе она убьет всю область ну и два возможных места только здесь. И вот эта область легко разбивается на две подобласти. Заметьте, что в квадратике 2 на 2 может быть не более одной звезды. И в этом тоже не более одной, причем вот эта клетка точно пуста. Также в нижних двух рядах есть две области, целиком у них помещающиеся. Значит, все оставшиеся клетки данных двух рядов пусты. Вот это неплохая область. Здесь может быть одна, не более одной клеточки. А здесь может быть две, может быть одна, но клетки соседние с этими тремя точно пусты. Теперь перейдем к крестам. Тоже непростая, но имеющая свои особенности фигур центральные клетки точно пусты. А две звезды можно у них расположить, чтобы они не касались, либо вертикально, либо горизонтально. Но точно вот эти угловые клетки будут пусты. Соседние с данной областью. Здесь и здесь. Следующий шаг. Рассмотрим, наоборот, большую область. Вот это здоровенная область, к сожалению, не занимает целиком первый ряд, было бы просто. Но тем не менее, рассмотрим два правых ряда. Одна звезда находится в нижней тройке клеток, еще не более двух находится в этой области, соответственно, не менее одной клетки вот в этих трех, не менее одной звезды вот в этих трех клетках. Значит, вот эти клетки пусты. Звезда здесь убивает все три. Она соседствует со всеми тремя. Теперь у нас определился крестик. Так уже две звезды не могут поменять, значит они только вертикально. И убираем соседние клетки и все клетки в данном ряду. Нижняя область у нас ограничилась. Теперь одна клетка стоит точно здесь. И одна в одной из этих двух клеток данная область уменьшилась, тоже можно сделать вывод, что эта клетка точно пуста, а две звезды расположены вот в этих парах клеток. Соседние с ними также пусты. Теперь у нас образовалось довольно много пустых. Стоит этим воспользоваться. Например, рассмотрим два вот этих рядом. Одна звезда расположена в этих двух клетках. Еще не более одной может быть вот здесь. Не более одной вот здесь и вот здесь. То есть ровно 4 позиции для 4 звезд. Две клетки соседние с ними пусты. Теперь рассмотрим вот эту большую область, от которой не так много осталось. Звезда может быть вот в этих двух клетках. Одна. Еще одна вот здесь. И одна или две вот здесь. Но для креста, если у него горизонтальные звезды в его краях, то они эти две области целиком убивают. А здесь, в оставшейся этой области, две звезды не поместятся. Значит, у креста расположение звезд вертикально. Весь ряд мы также вычеркиваем. Ну а расположение клеток, точнее звезд в этой области, непонятно. Либо здесь две, либо здесь одна и здесь одна. Пока оставим этот момент. Однако у нас образовалось две звезды в этом ряду, Значит, все остальные клетки в этом ряду пусты. Здесь есть звезда. И здесь есть звезда. И здесь есть звезда. И теперь вот для этой самой области мы точно можем указать, где находятся их звезды. В данном ряду снова одна звезда отмечена и место для второй также отмечено. Значит, все остальные клетки пусты. Эту область мы ограничили. Звезда только здесь. Опять две звезды уже есть. Соседняя пуста. В этом ряду также одна звезда и одно место для нее. Значит, эти две пусты. Для данного ряда одна звезда будет в этих трех клетках. Значит, средняя над ними пуста. для вот этой области. Единственное место для звезды здесь. Отмечаем. И эта область осталась неотмеченной, соседней с ними. Соответственно, в этом ряду только здесь может быть звезда, в следующем только здесь. И теперь в крайнем левом у нас для обеих звезд уже место отмечено Все остальные клетки пусты. Отмечаем единственное возможное. Вычеркиваем ряд. В этой области осталось единственное место для одной звезд. Пусто. Одна звезда. Еще одна на этих двух клетках, но средняя между ними точно пуста. в этом ряду. Одна звезда есть, место для второй только здесь, но соседние с ней клетки пусты. Для этой в этом ряду единственное место для второй звезды здесь. В этой большой области два места уже определены, пусто. Во втором ряду единственная возможность. В верхнем также осталась единственная возможность. Нижний ряд снова обе звезды содержит. Ну и дальнейшее просто заполнение. Задача решена.